Menneskekroppen består av ca. 60 vann. Vannet finnes hovedsakelig inni cellene, men det er også mye vann mellom cellene, i blodet og i hjernevæsken. Vann er bygget opp av ett oksygenatom og to hydrogenatom. Kjemisk formel blir H2O. Hydrogenatomene sitter på oksygenatomet og har en vinkel mellom seg på 104,5 grader. Atomene trekker forskjellig på elektronene. Oksygen trekker mer på elektronene enn hydrogen. Det betyr at elektronene som deles mellom hydrogenet og oksygenet, befinner seg mer rundt oksygenatomet enn hos hydrogenatomet. Derfor vil den ene siden av molekylet være noe negativt ladet, og den andre siden er noe positivt ladet. Disse ladningene er veldig svake, svakere enn elektronladningen. Når den ene enden av molekylet er positiv og den andre negativ, sier man ofte at molekylet er polart. Vannmolekyler vil binde seg til hverandre pga. ladningsfordelingen. Figuren viser hvordan hydrogenatomene binder seg til oksygenatomene i andre molekyler. Denne bindingen mellom molekylene er svak, mye svakere enn bindingene innad i molekylene. Denne bindingen kalles ofte en hydrogenbinding. Det er denne polare egenskapen som gjør vannet til et godt løsemiddel. Vi skal se hvordan vanlig bordsalt, Natriumklorid løses i vann. Natriumklorid består av positive natriumjoner og negative klorjoner. Jonene er bundet sammen med jonebindinger. Vi ser på hvordan en jonebinding mellom et natriumjon og et klorjon løses. Når saltet kommer i vann, vil det positive natriumionet bli omkranset av vannmolekyler med den negative oksygenenden mot seg og det negative klorionet vil bli omkranset av den positive hydrogenenden. Vannmolekylene vil danne svake bindinger med ionene fra saltet. Når flere vannmolekyler har lagt seg rundt ionene, vil bindingen mellom natriumionet og klorionet brytes, og man har løst saltet i vann. Bindingen mellom natriumionet og klorionet brytes fordi bindingene til vannmolekylene til sammen er sterkere. Mange stoffer er løselige i vann, og vann er derfor et velegnet transportmiddel i kroppen. Vannet, i blodet og de andre kroppsvæskene, frakter oksygen, mineraler, vitaminer, hormoner og næringsstoffer ut til cellene, og frakter avfallsstoffer ut av kroppen. Vann er også et kjølemiddel, noe du kanskje har lagt merke til når det er varmt ute. Ved at svetten fordamper fra huden, trekker den varmeenergi fra huden og kjøler den ned. Gjennom urin, avføring, svette og pusting mister kroppen kontinuerlig vann. Det er derfor viktig å fylle på. Kroppen trenger ca. 3 liter vann hver dag.